Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Faisal dalam channel Faisal Aroma Masa Lalu. Dan kali ini saya akan memberikan tugas mengenai Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aufklarum, dan Revolusi Industri. Nomor satu, alasan abad pertengahan juga dikenal dengan istilah kegelapan adalah A. Angka kriminalitas melonjak tajam B. Perdagangan ilegal marak di pasaran Eropa C. Tingkat pertumbuhan pertumbuhan penduduk Eropa terlalu besar D. Terjadi kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan E. Para bangsawan membedakan pajak yang terlalu tinggi terhadap rakyat. Berikut faktor yang membuat gagasan-gagasan renaissance tersebar luas ke berbagai negara dengan cepat adalah A. Penemuan mesin cetak B. Kenyataan pahit abad pertengahan C. Kemunculan banyak kelas menengah baru. D. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. E. Adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. 3. Merkantilisme yang berkembang pada era Renaissance secara tidak langsung melahirkan kolonialisme dan imperialisme karena A. Ukuran kesejahteraan atau kekuasaan negara adalah jumlah logam yang mulai yang dimiliki. B. Perdagangan internal antara sesama bangsa di Eropa mengalami titik jenuh. C. Negara menjamin monopoli yang dilakukan oleh serikat-serikat dagang. D. Adanya kesadaran akan berlimpahnya sumber daya di luar negeri E. Penekanannya pada pengurangan ekspor dan peningkatan impor. 4. sebelum revolusi industri, masyarakat Inggris bergantung pada pertanian dan umumnya hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan ini diperparah oleh kebijakan enclosure yang dicanangkan pemerintah Inggris Inti kebijakan ini adalah A. Menghentikan subsidi pemerintah di bidang pertanian B. Menutup akses para petani terhadap barang-barang impor C. Mewajibkan setiap petani untuk memproduksi benang katung D. Melarang petani mengelola tanah-tanah milik umum yang masih kosong E. Mewajibkan setiap petani untuk memagari setiap lahan yang dikelolanya. 5. Salah satu dampak reformasi adalah terjadinya perang 30 tahun yaitu di tahun 1618 sampai 1648. Perang ini berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia pada tahun 1648. Salah satu isinya menegaskan prinsip cuius regio eius religio yaitu a setiap orang yang diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinannya B. Adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. C. Setiap negara yang berdaulat itu memutuskan sendiri agama resmi mereka. D. Adanya pengakuan atas kedaulatan di tiap-tiap negara atau kekuasaan nasional. E. Adanya pengakuan bahwa umat Protestan dan Katolik setara di hadapan hukum. 6 Perhatikan informasi berikut. 1. Mengembangkan perusahaan sendiri 2. Alat-alat produksi dikuasai penuh oleh negara 3. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat 4. Mempengaruhi sejumlah orang untuk bekerja dalam dunia sekuler 5. Turut serta dalam perdagangan dan pengumpulan kekayaan untuk investasi Menurut Haber dalam buku die protestan etnik Andergeist des Kapitula limus kurang lebih begitu ya atau etika protestan dan semangat kapitalisme kapitalisme dapat berkembang ketika protestan berada dalam kondisi yang ditunjukkan nomor A 1, 2, dan 3 B 1, 3, dan 5, C, 1, 4, dan 5, D, 2, 3, dan 4, E, 3, 4, dan 5. 7. Salah satu pengaruh optimisme pencerahan terhadap bidang-bidang sosial politik di Inggris adalah dihasilkannya naskah penting habeas corpus di tahun 1679 yang menjamin hak kebebasan. Naskah tersebut menetapkan bahwa seorang yang ditahan adalah titik-titik. A. Boleh mendapatkan bantuan hukum. B. Berhak menolak tuduhan yang dituduhkan kepadanya. C. Harus diperlakukan tidak bersalah sampai terbukti bersalah D harus dibebaskan dalam waktu tiga hari apabila bukti-bukti yang memberatkan tidak ditemukan. E harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu tuduhan yang menimpanya. 8. Salah satu dampak positif revolusi industri bagi rakyat Indonesia pada masa perjanjian Hindia Belanda adalah A. Adanya politik etnis B. Dikenalnya teknologi berbasis mesin C. Dihapuskannya sistem tanam paksa dan kerja paksa D. Adanya peluang membuka usaha kecil dan menengah E. Meningkatnya pendapatan karena bekerja sebagai buruh perkebunan 9. Auflarung telah memberikan dampak yang besar bagi pelaksanaan politik etis di Indonesia. Berikut yang merupakan tiga poin utama dari isi politik etis di Indonesia adalah A. Dirigasi pendidikan migrasi B. Pendidikan ekonomi budaya C. Transmigrasi reboisasi irigasi D. Industri ekonomi urbanisasi E. Pertanian irigasi revolusi hijau ke kesadaran bahwa kemajuan dan kesejahteraan di dunia menjadi tanggung jawab manusia sendiri telah menyebabkan orang-orang berlomba-lomba mencari cara agar masyarakat sejahtera. Hal tersebut berdampak terhadap A. Peran negara yang melemah B. Otoritas gereja yang semakin sempit C. Peran agama yang semakin tersisihkan D. Kekuasaan raja yang semakin meningkat E. Peran lembaga ekonomi yang semakin meningkat Oke untuk tugas mengenai renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, dan abad pertengahan atau abad ini saya rasa cukup sampai di sini dulu dan untuk selanjutnya mungkin akan uh, kita akan bertemu di tugas-tugas berikutnya dan terima kasih yang sudah station sampai di sini sorry kalau ada salah kata ataupun salah ketik dan untuk referensi saya gunakan uh, ada buku sejarah binatang kemudian ada modul sejarah dan tentunya soal-soal sejarah terupdate. Jangan lupa pantangin terus channel Faisal Armosa Lalu di YouTube. Semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.